Dieses Mal haben sie eine Fahrt über den See Genezareth gemacht, um ihn zu sehen. Sie haben am Tag davor erlebt, wie er mit fünf Broten und zwei Fischen über 5000 Menschen satt gemacht hat. Wenn der nicht der längst verheißene Prophet, der Messias ist, auf den schon die Väter und Mütter gehofft haben, ja wer dann? Was hindert sie daran, ihn sofort zum König zu machen? Jesus weicht aus auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. vergeblich. Viele reisen ihm nach und bestürmen ihn mit Fragen. Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen? Welche Zeichen kannst du uns noch liefern, damit wir deinen Worten glauben können? Wir wollen einen Beweis. Und Jesus weicht ihren Fragen nicht aus. Seine Antworten gipfeln in einer schlichten und gleichzeitig provozierenden Behauptung. Vor euch seht ihr die Antwort auf alle eure Fragen. Ich bin's. Wo ich bin, findet ihr Gott. Kommt zu mir, vertraut mir, ich kann euren Hunger und Durst nach Leben stillen, sogar über dieses Leben hinaus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Worte lösen heftige Reaktionen aus. Das geht zu weit. Was für eine Zumutung, der überschätzt sich total. Wir kennen doch seine Eltern. Wir sind da mal weg. An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister. Bis heute. Aber die Einladung besteht auch bis heute. Sie steht als Gruß, als Losung über dem ganzen Jahr. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es beeindruckt mich, dass Jesus vor meiner Tür stehen bleibt und nicht reinkommt, bevor ich ihn hereinbitte. Er fragt mich auch nicht nach meinen Gastgeberfähigkeiten, sondern sagt ganz klar, was er mitbringt. Brot des Lebens, den wahren Wein und jede Menge Leben. Wenn du neugierig bist, wie das ist mit Jesus als Gastgeber, ein Gebet reicht für ein erstes Hallo oder einen Besuch in der Kirche in deiner Nähe. aber vielleicht seid ihr schon ganz lange miteinander bekannt, du und Jesus. So oder so, das Wort gilt und es soll ein Segen sein für dieses Jahr. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da ist niemand zu groß oder zu klein, da ist niemand zu jung oder zu alt, da ist jedes Gebet wichtig. Noch ein Wort. Aktuell haben uns 208 Menschen abonniert. Wir haben uns überlegt, dass wir euch herausfordern, Menschen von dem Kanal zu erzählen. Eine Challenge. Wenn der Kanal 250 Menschen von 250 Menschen abonniert ist, dann gibt es eine getanzte Andacht. Ihr könnt also gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr euch beim nächsten Mal für ein besonderes Ereignis wünscht. Rutscht gut ins neue Jahr.